وين اختفى؟ جوست جوست كان كان في جوست دمجته كثير ليكو هرب نوك الكلب في ناس معمرين على الساوث ويست كمان سكر حاله بوكس فاتوا لعنده فاتوا لعنده مع بعض مع بعض اللي معه قنابل زبتهم جوا هن كلهم ايه يا بدي احط القنابل استنى استنى استنى حطهم جوا حطهم جوا حطهم جوا كله دمر بزاف ليزرته الليزرة ريد ريد عنده شيت ريد عليه شيت فيس ابن هالحرام فاك دود بك شل قبل يا غالي روح من هون عطمانة أيوة، هيا ناس ناس لكو دودو دودو هون اعطيني الصواريخ مش الحال مش الحال ما عبده وين رايح هاد الصواريخ صدقني هم ايش في واحد على اليمين في واحد على اليمين دير باك يساوي فلانك ون نوك حلوه نوك صلح واحد لهونيك تاك الدود العتله شكله لحاله لا العتله معاهم بس ميت من زمان والله اي اي طب ليش ليش وين وين وين وين بالناس ليكو ليكو على النورث ايست سكواد اي سكواد كامل باركاسون واحد داون واحد واحد ظل لا لا لا لا لا لا وطى وقف <laughs> <laughs> شفته ابو عبده؟ كيف القاضي ابو عبده؟ كيف التنسير يا ابو عبده؟ في طخ اوبا اوبا اوبا اوبا فوق فوق فوق فوق فوق معك باندج؟ ايه معي معي روح طار طار طار طار حركات العاب راح العاب وين راح؟ على الميثاو سويس صار لا لا على الشجره على الشجره يا خبيت الكلبه اللعن ديبكم ولا آه. ولا ولا ولا حطيت الشات جنب ما في حدا ما في حدا ما في حدا ولا في في ولا في واحد في واحد في واحد فاك it دود اه شايفونا ما ترميح واحدة ما ترميح في واحد عنده كثير لو حلو ايه هذا فاك it دود